ゆりこたえがです皆さんこんにちはイエイ今日はねちょっと残念なというか間違ったことがあったのでお知らせしたいと思いますコミケに出てる主にはやっぱり間違えました 月の11日8月の11日8月の11日間違えました今年もね4日間まであるので正解が間違えちゃってそうえっと一番出してたのは えっと、8月11日でずっと言ってたんですけど実は8月12ですだから、えっと、一番最後の日月曜日会いに来てくださいお願いしますで今日はね特別許してもらうために写真集の中身の2枚を見せたいと思いますこれはパパキュートな感じで お兄さん大好きあらお姉さんと遊びたいのかオリジナルキャラクタになります結構悩んでたなんですけどでもやっぱりオリジナルキャラクターは出したこともなくてでレイヤスさん日本人のレイヤスさん結構よくあるんじゃないですかなんかちょっと自分の作品出したりとかを、まあ、それはねコミケってな感じしますよね同人 同心地同人誌とかで今回のテーマは <laughs> まあ、猫猫のテーマですなぜっていうと実はねすげえそれが長くなるなんですけど振り子大河は大河になる前に猫だったでその猫ねずっとなんかオリジナル猫ちゃんなんとかにしたかったなんですけどで自分のプリプリ大河も出したくてでその時があのゆりこたえが、まあ、ある程度意味 可愛い強いセクシーでということをなんか意味を伝えたかったから今回はゆりこ可愛いすごくキュートインノセントとすげえかっこいいバーンおしいポーンでのタイガーですということのテーマでした 裏と表は全然違うで中身ポーズとかそれはコスプレ演技をするとこういうところをちょっと見せたかったからこれでオリジナルキャラットを作ってパパパパンって、えーと、この写真集を出しますのでぜひ会いに来てくださいでタイトルは、えー、あれあツーサイドツーサイドはね英語でツーサイドはそういう2つがいるという意味で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 その前の日本当ね実はその出た出出たと思ってたの日の夜がイベントをやることになりましたゆりこ大河の公式誕生日会の後とコミケのお疲れ様まあコミケ明日になるなんですけどまあまあまあまあということゆりこ大河のイベントになりますイエイで渋谷マルホーム2019年8月10 日日曜日コミケの前そうだからこれねコミとお疲れ様じゃなくてコミケ始まりますって言えばいいんだろうねで、えーと、7時から、えー、渋谷マルコムで、えー、お待ちしておりますでその時はね久しぶりライブも、えー、出す予定だし撮影会と,、えーと、とチェキしたりとかちょっと誕生日もう やりたいと思いますのでぜひ皆さん来ていただければ本当に盛り上がりますで、えー、コミケがその月曜日以外に来ますかって結構あの聞いてくれてますが多分そのライブの日以外だから日曜日以外はまあちょっとだけあの健康だったら遊びに行くと思いますでブースは月曜日最後の日、え4日目に出しますので 月曜日間違いなく12日に会いに来てください待ってますよろしくお願いします